我们在去广州的路上呢，我要回答私信里面朋友一个问题啊，就是拳风啊，一个拳套的拳风的击打感是不是评定一个拳套好坏的标准？答案肯定不是，它有很多各种各样的标准，而且拳风不一定是击打感。 呃，非常有穿透力，因为有的款式是实战拳套，要在训练中的实战中要保证你的对手的安全，保证他不住医院，所以，呃，拳风会厚一些。如果你想尝试拳风击打感非常强的拳套，不妨试一下我们 HBW 的沙包拳套，而且新出了各种特别版的颜色啊，还有拳风有保护性的实战拳套也专门出了特别多种，呃，特殊的颜色，希望你可以喜欢。还有汇报一下护腿，我们的 HBW 护腿终于在研究两三年之后的。 前两天啊已经到了，然后呃现在被抢的每个颜色可能剩的不太多了，然后所有朋友们，希望大家也可以关注一下，进一下我们的粉丝群啊，然后里面可能会给你一些特别的东西。好，谢谢大家支持。